Mon rêve est d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. son amour, jour après jour. fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qui ne daignent tarir. Il n'est de moi qui ne puisse guérir. Jour après jour gardez pas son amour jour après jour à l'abri de toujours.